第二课练习。Now let's look at the exercises in this lesson. 欢迎你们来到我们的课后语法练习。我们来看看第一部分的练习是什么吧。第一部分的练习要把句子改为否定疑问句。我们来看第一个问题。第一个问题是他。 在看书，他在看书。我们来看答案。他不在看书吗？他不在看书吗？第二个问题是，同学在吃东西。同学在吃东西。 我们来看看答案吧。同学不在吃东西吗？同学不在吃东西吗？第三个问题，在一零一大楼，在一零一大楼。好，我们一起来看看答案。答案是。 不在一零一大楼吗？不在一零一大楼吗？下一个问题是：淡水也在台北，淡水也在台北。好，答案是什么呢？淡水也不在台北吗？ 淡水也不在台北吗？好，第二个部分的练习是把句子改成是非问句。我们来看第一个问题。第一个问题是淡水在台北。淡水在台北。是非问句有两个改法，第一个是在句子后面加吗？ 那我们也可以说淡水在不在台北？也可以说淡水在台北吗？好，第二个问题是，在台北市附近，在台北市附近，我们可以说。 在台北市附近吗？在台北市附近吗？也可以说在不在台北市附近。第三个问题是，在淡水，在淡水。我们来看看答案。在淡水吗？在淡水吗？ 也可以说在不在淡水。好，第四个问题是：英国同学也喜欢去老街。英国同学也喜欢去老街。我们来看看答案：英国同学也喜欢去老街吗？加一个吗就可以了。 好，最后一个部分是把句子改为否定句。我们来看第一个问题。第一个问题是他在那个地方，他在那个地方。我们来看看答案是什么。他不在那个地方。他。 不在那个地方。第二个问题，他在开车，他在开车。我们来看看答案是什么。他不在开车，他不在开车。第三个问题，他。 也在家，他也在家。答案是什么呢？他也不在家，他也不在家。第四个问题：英国同学在台北，英国同学在台北。 好，我们来看看答案是什么。英国同学不在台北。如果你们喜欢我们的教学影片，欢迎你们帮我们分享、按赞还是订阅。那我们就下一课见喽，拜拜。